भाजी कितने समय के बाद वापस आए हैं आप मैं तो तीन महीने बाद ही आया तीन महीने बाद में कैसा लग रहा है अभी पहले से लगा तो अच्छा है पहले से अच्छा लगा था तो अभी अच्छा लग रहा है अभी अभी कैसा लग रहा है अभी अब तो नहीं है ना आज थैंक यू